今天我们教你飞天砸肘，这个是一个古泰拳的技术。如果我没有记错的话，这是叫巨人制服，手垫在上面。谢教练，你看我怎么去做？我只上一步啊，像飞膝一样，只上一步走，嘣，这种感觉。再来一遍，可以晃几个假动作。嘘嘘，哎。 巨人之斧啊！巨人之斧结束。网络敲键盘的哥们儿可能说：“我操，你教这有什么意义？现在都自由搏击规则、k one 规则，没有人用这个技术了，对吧？”但是你知道吗？你平时没事儿打靶或训练的时候自己用一下，它真的身体机能提升很多的。你会发现，你真的制几次斧，你的这个体能下降很快的，而且很帅嘛。 <laughs> 对，而且这个技术也很帅的，你没事发个朋友圈挺好。比如说来点组合，对不对？我们经常做的一些组合，直直摆直，比如说直直摆直啊，我们打快点，直直摆直走。 <laughs> 巨人制服，对吧？比如我们来点别的组合，对吧？直直摆，棒棒棒，攻棒，OK。你这么一训练下来，我跟你讲，这个强度很大的。在训练中呢，没事儿，在回合间多做抗阻力训练，和过程中呢，我们多做一些空中的动作，空中的跳起来的动作，飞膝、超人拳、巨人制服，或者你在。 训练每回合结束之前，多做一些连续性的连续出拳，左右交替连膝、连扫踢，提升你的心肺很有帮助。关于这个技术的破绽问题，那再讲一下，就是有人说这个技术呢破绽比较大，对吧？因为要跳起来，那可能我要做的时候，现在推我一下，我哎给我推下来了，或一个前手直拳，噔，哎终结了我，对吧？ 当然，就是任何技术都有风险啊，风险系数高低是有这个区分的。这就为什么我们经常训练的时候打的是左直、右直、摆拳，对吧？想要扫踢、大腿内侧这些技术都属于风险低的，对吧？那高风险高回报，对吧？像飞膝、跳膝、超人拳、空中砸肘、转身拳，这些都是高风险的技术，那肯定是风险高，收益也高。这种技术，我必须告诉你实话，其实你如果说比赛中拨球用出来的，它一般来说一定是水平有有很大差距的情况下，你用着就非常舒服，非常好玩，你。 随便去虐他，那当两个人水平。 差不多的时候，你这样高难度、高风险的技术，你不是那么容易实现的。而且，那你说，哎，这个技术是不是就可以不练了？这就成了一个哲学问题了。你不练的情况下，你怎么能提升你的协调性？你不练的话，你怎么能说是我会了这个技术，我才发现你也会，我才知道 OK，我怎么去防守你这个技术？因为你破解一个人同样的技术的方法，就是你先学会他那个技术，这样的话，你就能找到破解那个技术的方法，对不对？感谢收看，我们下期见。